Avui tenim un nou programa i, com tots els nostres programes, avui tenim un convidat molt especial. Francesc Fenollosa Aitén, nascut a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, el 1955, i ara mateix em dedica a fer tallers de doblatge per tot el país. Eh, moltes gràcies, Francesc, per haver respost a la crida del nostre programa. Un com plaer, hem dit... Un plaer. Un plaer. Com hem dit a la capçalera, avui tenim un programa molt especial, no? Avui tenim amb nosaltres també a Àlex Ordaz, de Ficció en Valencià. Hola, què tal? I res, doncs anem a començar ja en aquesta entrevista, que serà un repàs a la història de pràcticament tot el doblatge en el nostre país, no? Sí. Eh, sí, si fa no fa, jo vaig començar l'any 88 aproximadament. Ja s'havia fet alguna cosa abans d'aquest moment en el qual vaig, vaig vindre jo sí, a València a treballar, a Xirivella en concret, eh, a Estudis per Tegàs, que ja va desaparèixer, se va transformar després en ABAC Estudis, que també ha desaparegut, però eh, en aquell moment ja s'havien fet algunes coses eh, en valencià i en castellà, sí, a nivell de, de, del doblatge en valencià. En castellà per Canal 10, una emissora una que emetia, crec que era, si no recordo malament, des de Luxemburg o per ahir, que era per, per via satèl·lit, i després les primeres emissions en valencià que van ser dibuixos animats que feien a través de, del canal regional de televisió espanyola Aitana no? era l'Aurora de l'Auró l'Aldea de l'Auró, perdó i algunes altres produccions uh -huh. Aleshores podem dir no, que eh, tu comences en el doblatge en l'any 88, anteriorment ja havies treballat com a pedagog, no? tu, eres, tu havies estudiat magisteri? Sí, eh, efectivament, jo vaig fer tres anys, vaig estar tres anys exercint, diguem-ne, professionalment, eh, eh, de professor d'EGB, i en aquells tres anys jo era al mateix temps eh, això, professor d'EGB, també era professor de l'ICE de la Universitat de València, de, de formador de formadors, diguem-ne, no? Per què? Perquè hi havia poca, pocs formadors en aquell moment eh, en valencià, i jo per tant estava al mateix temps des de l'any 78 aproximadament eh, fent classes, jo estava estudiant magisteri i al mateix temps fent classes de, de valencià per a estudiants de magisteri, per a professors d'universitat i per a mestres en, en exercici, no? Uh mhm. -huh. també per tot el país, eh? per les comarques de, de la Plana, sobretot, o sigui, per la Plana, però també al, a l'Alt Palància. De fet, eh, vaig impartir classes a, a Sogorb, per a tot el, bueno, tot l'àmbit castellano parlant, diguem-ne, no, d'aquelles comarques, i, i vaig ser la primera persona que va, que va anar allí, diguem-ne, això, a, a, a impartir classes de, de valencià per al professorat. No? i més endavant també veurem no, que gràcies al doblatge d'algunes eh, sèries d'èxit, no, com Bola de Drac, també fores, entre cometes, el primer professor de valencià de molts xiquets d'aquestes zones. Sí, efectivament, no? el, el que està clar, que és un fet eh, diguem, sociològic, no? històric, és que eh, la sèrie Bola de Drac va fer molt més per, per, la, per la promoció de l'ús social del valencià que moltes campanyes institucionals. Això sí que és cert. No? Eh, compta un amic eh, que tenim eh, allà a, eh, a Villena, que a Villena era un problema, no? allò de si el valencià s'havia de donar a l'escola o s'havia de donar. Diu, però fue un problema hasta que llegó eh, Bola de Drac, ¿no? Digo, a partir de ese momento se acabó el problema, porque todo el mundo quería, a ell, ¿no? Eh, eh, saber valencià per a poder seguir la sèrie sense cap problema, no? Perquè la sèrie va enganxar moltíssim, no? I va ser tot això, no? Boca a orella i, i mirar la pantalla, no? I escoltar eh, la versió valencià, no? Mm -hmm. Més endavant parlarem del fenomen Bola de Drac, que ha donat, ha donat prou literatura, no? tant en València com en Catalunya. Eh, comencem en els inicis del doblatge. La indústria del doblatge podem dir que fa 30 anys eh, només que existia que Madrid i Barcelona, i així teníem els, uns tímids començaments no? en base a lo poc que doblava la desconnexió de Radio Televisió Valenciana i una televisió privada que, si no m'equivoco, emitia des de Luxemburg i per satèl·lit. Sí, Eh, sí, efectivament, o sigui, la història del doblatge a nivell espanyol, que és, eh, a nivell de l'estat espanyol, que és eh, justament, diguem anterior a la República, és quan el cinema, eh, ah, apareix sí, sí, el cinema sí. sonor, que és un cinema doblat, en principi, no? perquè això de posar el micròfon en directe, no? de, això és, un, és una tècnica mm, posterior. No? Per tant, les primeres pel·lícules ja es doblen eh, pràcticament en temps de la República. De fet, la primera pel·lícula sonora i en valencià, que és el Fava de Ramonet, és de l'any 33 eh, i és de, de, de eh, Joan eh, Moragues, que és eh, eh, justament Joan Andreu Moragues, que és de Barcelona, però viu així a València, i bueno, passava sempre això, no? Així li dien el català, però quan tornava a Barcelona li dien el valencià, no? Bé, mm. això mateix. I aquella pel·lícula es va fer així a, a, a la ciutat de València, bàsicament, i però va ser doblada després en els estudis que ell tenia també a, a, allà a Barcelona. I fa un doble en actors valencians. Sí, sí, els mateixos que eixien, no? que parlaven un valencià de l'Horta, era un valencià pitjat, absolutament. No? Bueno, per tant, diguem-ne, aquella producció té molts elements que són molt interessants des del punt de vista lingüístic, perquè és això, és eh, quina llengua es parlava en aquell moment, eh, doncs eh, ahir està reflectida. Eh? Eh, hauria estat molt bé que hi hagués hagut molt més, moltes més produccions de l'estil del Fava de Ramonet per saber quin era el valencià que es parlava en aquell temps en tot el país, però en fi, així és on estava el centre de producció, d'alguna manera, de l'audiovisual o del cinema valencià en aquell moment. Després d'això, és a dir, que efectivament el doblatge està, està a Barcelona i a Madrid, eh, com a dos centres de producció més importants, únics, eh, fins a l'aparició de les televisions autonòmiques primer. No? En el cas de TV3 no hi havia problema perquè ja feien doblatge allà, però després a la televisió de Galícia sí que van haver de començar a fer doblatge en gallec de, de Bellantubi, o sigui, d'inici d'allí absolutament, i a Euskadi, que no hi havia tampoc tradició. En acabant, van aparèixer la resta de televisions autonòmiques i per tant vam néixer nosaltres així com a eh, centre de producció de doblatge a partir de l'any 88-89 amb les primeres emissions de la ràdio televisió valenciana exactament al, a finals de setembre del 89, i després ja amb l'aparició de, les, de la resta de televisions eh, privades eh, es van multiplicar d'alguna manera eh, els centres de producció de, de doblatge. Això eh, i l'aparició també del vídeo, del vídeo domèstic va fer que se transformara absolutament el mercat a nivell, eh, a nivell de l'estat espanyol, no? i que hi haguera molts centres de producció en molts nivells de qualitat diferents. Mm -hmm i aleshores ara ja tornem al tema que menys ens interessa, no? que seria millor el cas concret de la indústria valenciana, Sí. I deixant de banda això antecedents, podem dir que naix en el 88, que és quan, quan es posa en marxa, comença a posar-se en marxa RTBB. Sí, l'any 88, justament, la Direcció General de, de Mitjans Audiovisuals, de Mitjans de Comunicació, perdó, que era, eh, depenia de, de presidència de la Generalitat Valenciana, va a, eh, atorgar una sèrie de, de, de pel·lícules eh, de, dramàtics no? per a eh, que foren doblades al valencià com a mm, material de prova d'alguna manera. No? Ja hi havia alguns estudis així, com Tabalet eh, Estudis o com eh, So Màgic, o com... Sí, sí Tablet d'estudi Màgic pràcticament, i estudi de música, crec que ja estava, per així també, i, eh, i algunes persones com jo el que van fer va ser agafar una pel·lícula d'estes no? i anar-nos a Barcelona justament per aprendre l'ofici. Aleshores jo allí vaig entrar en contacte amb Sonobloc, que era d'alguna manera l'estudi número 1 de producció de doblatge en general. No? Eh, en aquell moment el 65% del doblatge comercial eh, de l'estat espanyol en castellà es feia a Sonobloc, no? alguna cosa és un, un percentatge altíssim, i, eh, i després vaig fer el doblatge d'una pel·lícula que era una pel·lícula d'Otto Preminger, mm, L'home del braç d'or, amb eh, Frank Sinatra com a protagonista, eh, Eleanor Parker també estava, i això ho van fer a, als estudis de eh, Kutelever, de prop de la plaça de Ceps de, de Barcelona. Estudis que també han desaparegut, per cert, víctimes també de la crisi fa eh, 3 o 4 anys i aleshores podem dir no, que al principi, al principi dels temps, vull dir, abans de que a Canal 9, el que n'hi havia eren unes xicotetes pel·lícules de prova no, per a veure com podia eixir això. Sí, això van ser, no sé si van ser 8 o 10 pel·lícules que es van repartir entre això, diverses eh, eh, va ser una convocatòria oberta i les persones que vam acudir a aquesta convocatòria ens vam emportar això com a material de prova, no? d'alguna manera, de dir, a veure si podíem això eh, doblar-ho. I, de fet, es van passar, diguem-ne, en, períodes de, en període de proves d'emissió, eh? eh finals de setembre del, del 89. Mm -hmm i diguem que una volta ja se consolida la televisió ja és quan comença a haver una demanda estable de material doblat a la nostra llengua. Sí, sí, sí. De fet, aquest <clears throat> mateix eh, estiu del 89 eh, no van fer vacances perquè ens va vindre eh, per a doblar justament una producció que va ser també molt interessant en aquell moment, que va ser eh, Els guardians de la galàxia, <clears throat> una sèrie que tenia uns quants capítols i eh, va ser d'alguna manera la sèrie que a nosaltres, en el cas d'Estudis de, per Tegats, és la sèrie que ens va ajudar a aprendre, diguem-ne, a doblar de forma sistemàtica eh, i, bueno, i anar adquirint un, un procés, diguem-ne, de producció eh, industrial, entre cometes, del que havia de ser una sèrie de, de doblatge, no? fèiem totes les hores possibles del dia no? i de la nit. I a voltes eh, arribàvem, se tancàvem l'estudi eh, a la matina ja per recomençar a les 8 del dia següent. No? Però, en fi, es feia, ho fèiem això amb molta il·lusió perquè tots estàvem aprenent i calia fer-ho per a aprendre com més eh, prompte millor, no? per començar ja a fer altres tipus de produccions. Mm -hmm i diguem, no, la primera sèrie més o menys continuada que tinguera fou Els Guardians de la Galàxia. I sí, això va ser una sèrie que no sé si tenia 56 capítols o això, que ja eren capítols, eh? déu nhi Això ens va durar potser un trimestre de, de fer, no? un quadrimestre. I després van vindre eh, bé, altres sèries eh, d'unes característiques semblants, si fa no fa, i eh, poc després, bueno, aquesta és una, era una sèrie nord-americana, eh? Eh, després ja, a, a partir del 90 aproximadament, és quan van començar a vindre eh, sèries o produccions japoneses, algunes eren fins i tot, eh, diguem-ne, el treball de fi de curs de l'escola d'animació de Kyoto, posa per cas, no? I això serà el treball de fi de curs, eh? I el, el compraven en el mateix eh, contenidor de pel·lícules que compraven altres sèries, i això també també s'havia de doblar, no? I ves allà com aquells estan allí aprenent a fer l'animació. Ràpidament després d'això va començar a vindre tota la producció japonesa, no? tot l'anime japonès, que va ser eh, que va triomfar moltíssim així, no? Eh, en el nostre cas ens va, ens va caure en, en sort eh, bola de drac, de tal manera que vam, fer, vam haver de fer quatre, entre quatre persones fer la direcció de la sèrie i eh, també hi havia altres quatre persones més, com a poc, fent l'adaptació dels guions. No? Eh, però això, si vols, ho, ho expliquem després una miqueta en què consisteix el doblatge, no? de forma... Eh, això, la producció de doblatge en si, no? Però bé, eh, i això va passar al mateix temps que altres estudis, per exemple, estaven fent eh, les Tortugues Ninja, que també eren molts capítols, o estaven fent la sèrie de Arale, el Doctor Slump, etc. No? I en altres estudis estaven fent Musculman. No? Eh? Amb la qual cosa, diguem, estem envaïts, sobretot en el cas d'aquestes tres últimes que he citat, quatre, eh, per les sèries eh, de producció japonesa, no? d'animació japonesa. I bé, ens vam acostumar no? a, a escoltar aquells tons de veu tan característics no? Hm? i això després traduir-ho, o sigui, adaptar-ho i eh, dir-ho en valencià que també suposa que al principi sigui molt difícil perquè, clar, és una llengua que jo suposa que ningú hauria escoltat mai sí, i que el, els tons tampoc serien molt semblants als d'ací. En absolut. El que passa és que això, eh, contràriament al que puc aparèixer, eh, jo crec que ajudava més que menys. Per què? Perquè aleshores te n'oblidaves dels tons. És a dir, com que eren tan, tan característics, tan, tan diferents, és més fàcil doblar d'una llengua que no coneixes que doblar d'una llengua que sí que coneixes, perquè automàticament si la coneixes la llengua comença a tindre prejudicis per la traducció, de que si allò que han traduït no és exactament el que tu estàs entenent, etc. És a dir, convé no saber llengües <laughs> per a poder doblar. Vaja, si l'acaben tens saps, fantàstic. Però no és imprescindible. I justament al principi, quan estàs, nosaltres estem així aprenent l'ofici, d'alguna manera, el que passava és que eh, resultava més... Eh, teníem més prejudicis si estàvem doblant, per exemple, per exemple del castellà o del francès o de l'anglès. En canvi, del japonès, el que tu dius, no? que pràcticament no l'havíem sentit mai, aquesta llengua, era una novetat eh, absoluta i, per tant, estava molt bé. Mm -hmm. I si vols parlem ja de bola de drac, no? perquè com tu has dit no podem parlar també de com funciona la indústria, però a lo millor eh, relacionant-ho en el cas real de bola de drac com se doblàs en València, potser podem veure-ho en, en més perspectiva? O... Sí, el cas de, ja dic, de Bola de Draga, sí, és una sèrie que apareix i ningú la coneix en absolut, no? Eh, ningú la coneix, eh, sí que sabem que està passant-se per, per TV3, però eh, com que els dobladors en aquell moment, les persones que estaven fent el doblatge, no teníem temps pràcticament de veure res de l'exterior, eh, perquè estàvem tot el temps eh, a, a sala, no? dins del locutori, no? dins de la sala de doblatge, doncs mm, bé, podíem haver vist un capítol, possiblement, etc. No? Eh, ho. I per tant, eh, s'havia de crear tot Aleshores, eh, sí que, si ara ho escoltem en la perspectiva, veiem que la versió catalana, la versió que passava a TV3 i la versió valenciana, diguem-ne que varien mm, únicament en aquelles paraules que són eh, bueno, la diferència regional, no? Uh -huh. els sinònims regionals, per d'alguna manera, els temps verbals, no? El, els, els demostratius, no? aquest i l'este, així, etc. Però la resta de continguts són els mateixos, no? i per tant, diguem-ne, fins i tot ja al YouTube hi ha un, uh, un vídeo que diem que parla de la unitat de la llengua a través justament de comparar la versió de Bola de Drac de TV3 i la versió de Bola de Drac de Canal 9, no? Llavors, eh, eh, posa un fragment i posa l'altre. I és que són, efectivament, a banda de les variants regionals, no? Són exactament iguals, no? Per tant... Un, un vídeo prou viral, no?, que sí. és el, quan Chichi i Goku se coneixen en, en el torneig de les arts marcials. Sí, sí, sí, efectivament, no? I això resulta molt curiós, no?, des del punt de vista lingüístic o sociolingüístic, no? Pel que fa després a... Nosaltres no sabíem l'impacte, nosaltres vol dir les persones que treballàvem en la sèrie, no? doblant la sèrie, eh, mm, traduint-la, adaptant-la, dirigint-la i eh, doblant-la, no sabíem de l'impacte que estava tenint. Això ho hem sabut després, a posteriori, perquè tampoc no teníem un feedback no, de la població. És a dir, nosaltres ja dic que estàvem tancats en l'estudi de gravació i allí anàvem fent. I després resulta que eh, això estava impactant en la ciutat valenciana d'una forma bàrbara absolutament. No? Eh, hi ha un grup al Facebook, que segurament el coneixeu, que és el de Volem que Canal Nou torne a emetre Bola Drac ja, que s'ha encarregat de que poguérem fer la pel·lícula de Battle of Gods, no? la batalla dels déus, que la vam doblar l'estiu passat, justament, no? el juliol de, del 2015, varen fer la versió valenciana d'aquesta pel·lícula, eh, i això va ser iniciativa d'este grup de fans de la sèrie, que curiosament la major part d'ells són castellanoparlants, i alguns són castellanoparlants de les comarques del sud, eh, que no havien parlat mai en valencià, i alguns, més curiosos encara, són de Múrcia, de Sant Pedro del Pinatar, <laughs> no? i entenen perfectament el valencià i alguns el parlen gràcies a Bola de Drac. No? Jo l'efecte Múrcia sí que el, el percebia perquè jo he arribat a conèixer la gent que me deia jo entiendo el valenciano però precisament perquè ven i sempre l'exemple que posaven era Bola de Drac, sí. en gent del un poc més jove eh, eh, Doraemon i sí. Bola de Drac. O sigui, Bola de Drac, Doraemon i Montleón. Això era el que... I i a Múrcia es veia. Exactament, sí, sí, sí, clar, dir, dic, eh, eh, esta persona, que és un fan absolut de, de, de la sèrie, eh, jo li escrivia pel Facebook, li escrivia en valencià, i ell me contestava en castellà, però mantenia perfectament el que li estava escrivint, no? I era gràcies a eh, l'impacte que va tindre Bola Drac. Bé, repetix que això no? o sigui, que va fer molt més per la promoció de l'ús social del valencià que moltes campanyes institucionals. I això era un fenomen que estava produint-se en aquell moment i nosaltres no érem conscients del que estava passant. Ho hem, sigut, ho hem sabut després, no? hem sigut més conscients després, no? a mesura que hem rebut de, de, de la població aquest feedback. Va ser tan interessant, tan important, diguem, aquell impacte social que va tindre, que justament per, eh, per massa impacte, eh, la, les autoritats, <laughs> diguem-ne, no? la, les direccions de la Ràdio Televisió Valenciana varen procurar que després no hi haguera continuïtat en això. És a dir, va arribar un moment en el qual van, van pensar que el millor era que eixe target no? de públic, d'audiència, eh, no se, no s'alimentara més i van tallar d'alguna manera eh, la fidelitat d'eixe públic. I tallen bola de drac sí. en el capítol 213, si no m'equivoque, que és... No recordo quin exactament, Jo, els fans te ho dirien perfectament, te dirien quin, i, quin capítol eh, a nivell numèric i en què passava en aquell capítol, perquè ells ho saben tot, això, no? Nosaltres ja dic, no érem conscients perquè estem fent la faena, no estem fent el treball, no? però efectivament, és a dir, la repercussió va ser tan gran que eh, la manera d'acabar en això va ser eh, generar una, una falsa polèmica, o una polèmica que podia existir perfectament per la qüestió de la violència de l'última part no? de, dels capítols, però que en, fi, que en definitiva es va vendre molt bé Igual que l'actual cop d'estat no, que hi ha hagut a Turquia li ha anat molt bé a Erdogan per a, per a mm, imposar el, el seu cop d'estat efectiu, que és el que està produint-se en aquests moments, doncs allí va passar això, no? que si hi, haguera, hi havia una certa polèmica a nivell social, eh, la direcció de Canal 9 en concret se va encarregar d'aprofitar-la per a eh, acabar amb l'emissió de la sèrie. Mm -hmm. Eh, si vols, ara parlem també millor d'alguna qüestió més tècnica, no? Eh, tu has sigut director de, un dels directors de doblatge d'aquest de, uh -huh. doblatge uh -huh. i pel que has comentat, es, el, les traduccions també les feu vosaltres? O... No sempre. Vaja, en el cas de, de Bola de Drac, a més a més, és que com que era una producció que venia del japonès, eh, en aquell moment no hi havia traductors de japonès així a, a, al País Valencià com a poc que, que els coneguérem, no? Aleshores sí que eh, aprofitàvem la traducció que s'havia fet al castellà per a després passar-la eh, per TV3 al català. Aleshores ens arribaven així eh, o bé eh, fragments traduïts al castellà o bé fragments traduïts ja al català. Uh mhm. -huh. D'acord? I aleshores anem eh, eh, adaptant-ho, diguem-ne, per a construir la nostra versió valenciana. Aleshores, diguem, o sea, jo tinc entès de que el, diguem, la, qui fera la traducció original la feia des, des del francès, no? la llengua pont que s'utilitzava era el francès. També. I pel que estàs comentant, eh, per a vendre els drets a, a l'estat espanyol es feu un doblatge en castellà? No, el doblatge en castellà no existia encara. Uh mhm. -huh. D'acord? Era la traducció només. Eh, era la traducció. El que passa que hi havia gent que traduïa al català directament i hi havia gent que traduïa al castellà. Però, en general, va traduir al català per a TV3, d'acord? Efectivament, venia a través d'una versió eh, francesa és a dir, que estem jugant ahir en una multitud de llengües, no? no per què? Perquè en aquell moment no hi ha un coneixement... Eh, no està de moda el, el japonès, com ho ha estat eh, a nivell ja més posterior, no? Gràcies a l'impacte que van tindre totes aquestes sèries i que ara, avui en dia, quan hi ha un saló manga, de fet, els salons es diuen otakus, no? Els que van allà es diuen otakus, que són els fans en japonès, no? diguem-ne, de, de l'anime, sobretot, i del manga, no? del dibuix i de, de l'animació audiovisual normal. I buah, el vocabulari que tenen en aquests moments en japonès aquestes persones és, és brutal, no? Per què? Perquè s'han entusiasmat tant en això que el seu coneixement de la realitat japonesa és mm, mm-hmm. riquíssim a nivell de, de menjar, no? Allò del ramen, etc. no? Bé, per l'impacte que van tindre aquestes sèries i per l'impacte que va tindre també el manga com a dibuix, no? Eh, bé, però ja dic, tècnicament, o sigui, a nivell professional no hi havia aquest coneixement. I, efectivament, ara tu m'ho has recordat allò de que venia una versió en francès. La, la versió en francès en abans s'havia de, de, de traduir eh, o de retraduir al, al Principat en català i així en, en valencià. Uh mhm. -huh diguem que arribava el text en català oriental, vosaltres l'adaptàveu. Això va passar en algunes sèries, com per exemple després, eh, anys després, va passar amb les Tres Bessones, per exemple, no? que ens arribaven també, jo vaig tindre el, el plaer també de ser un dels directors de les Tres Bessones en la versió valenciana i ens venia en el català oriental i nosaltres havíem de fer la versió occidental eh, en el parastàndard valencià. Eh? Mm d'alguna manera. Però bé, en definitiva, és, això és el procés de, ja no de traducció, perquè en aquest cas no és una traducció, sinó és una adaptació del text, no? Per què? Perquè en doblatge el que existeix és, eh, hi ha, diguem-ne, quatre oficis bàsics, no? Un és eh, l'ofici tècnic, eh, que és això, que té tota la part de, de, dels aparells i de la conversió de, de, de, de uh, les cintes, no? en aquell moment eren cintes, ara són tot arxius ja eh, sonors, no? arxius eh, eh, electrònics, no? però en aquell moment digitals, però en aquell moment eren, eren cintes en bobina oberta, primer, i després en, en casset, diguem-ne, no? en bobina tancada, no? eh, i en digital posteriorment. Després estava tot l'apartat, diguem-ne, de producció, de tota la producció del que és una, una pel·lícula o una sèrie de, de doblatge i en acabant estaven els, els apartat eh, lingüístico-literari d'alguna manera que s'encarregava de fer la traducció, en acabant l'adaptació i en acabant la supervisió lingüística d'alguna manera de, del resultat final. No? I en acabant estava l'àmbit més artístic, que era la direcció de doblatge i en acabant les veus, no? masculines i femenines, per a eh, fer tots els personatges. Per tant, diguem-ne, això és el conjunt de professions, diguem-ne, que hi ha eh, dins d'un estudi de, de doblatge, bàsicament, no? Val? I clar, el conjunt de tots aquests eh, oficis és el que dona com a resultat després eh, la qualitat o no, de, tant a nivell tècnic com a nivell lingüístic, com a nivell de producció, com a nivell artístic, d'una producció de doblatge. Uh mhm. -huh. I pel que fa al, al llibre d'estil, no? pot ser de Canal 9 o pel que fa al vocabulari, mm. eh, vau notar, pot ser, que des de les produccions que se feien a principis dels 90, les que se poguen fer més avant hi havia canvis? O... Bé, sempre hi ha hagut canvis. Així la qüestió de la llengua sempre ha sigut una qüestió en la qual tot el món en sabia molta. És igual com les paelles, no? Tot el món sap de paella, però són pocs els que les fan bé, no? Ara, tastar-la i opinar, això, eh, qualsevol. En el cas de la llengua també. El que passa és que, eh, vaja, anem a veure, en principi, hi havia fins i tot assessors lingüístics en la primera època de, de, del doblatge per a, per a Canal 9 hi havia assessors lingüístics, persones que venien, eh, la majoria eren dones, però també hi havia eh, alguns tècnics lingüístics, eh, xicots i, i en fi, homes ja, no?, que tenien... Eh, eh, la seva missió era, d'alguna manera, velar perquè, eh, sobretot a nivell fonètic, eh, clar, estem, estem, estem pensant que és una professió que no ha tingut encara un... no té història. Un referent. No concret. referent concret. Estem inventant-nos, diguem-ne, el valencià oral, perquè no existeix, no? A més, existeix en algunes... Eh, justament a nivell radiofònic existeix tota l'època des de nosaltres els valencians a, Toni a la Mestre. COPE, no? Eh, Toni Mestre en el de l'Alta Baix, eh, etc. Eh, són els referents radiofònics, els referents orals que hi ha eh, fins aquell moment fins a l'any 89. No? A partir d'ahir està el referent de la ràdio i el del doblatge, bàsicament, no? sobretot, no? Eh, perquè en la televisió, banda del doblatge, estan els informatius, estan els esports, etc. però el, mm, una part important és la ficció eh, televisiva i com no hi ha producció pròpia en aquell moment encara, mm, sobretot eh, vindrà després, no? eh, el que hi ha és eh, producció aliena doblada al valencià. I per tant el que s'ha de procurar és en principi, diguem-ne que no se mm, foten massa espardanyaes a nivell de, de vocabulari, però sobretot diguem-ne que el, que l'àmbit i l'aspecte fonètic, no? tot el, el que és el valencià oral en stricto sensu, diguem-ne, eh, estigui el més acurat possible tractant de... Clar, hi havia molts actors i actrius també de l'Horta, no?, amb el seu apitxat, tractant de que l'apitxat no s'imposi, no? Bueno, si apareix en algun moment i és inevitable, doncs mira, és inevitable. Però eh, com que el valencià apitxat no és el valencià general, perquè ja eh, en valencià en general no apitgem i fem les sonores i les sordes i les vocals obertes i les tancades, eh, etc etc. Eh, doncs el que es pretén és que hi hagi tot aquest registre eh, lingüístic oral, eh, fonètic, no? eh, el més ric possible. I per tant està molt bé el paper dels assessors lingüístics, no? de les persones que venien allà a ajudar-nos. Després d'això està les famoses 500 paraules aquelles, no? els, eh, els refabricats que diem alguns, no? que eren, eh, ens, havien, eh, ens havien donat les, la pauta i eh, ens havien dit de tal pel·lícula, o sigui, a partir d'ara això no es pot dir, no? s'ha de dir això. Mm? Bé, i de les pel·lícules que ja s'havien fet ens deien, bueno, ara s'han de refer els takes, és a dir, els fragments doblats d'aquestes eh, pel·lícules en aquestes frases en concret, no? Canviar una paraula per una altra, per exemple, en comptes de boxa, boxeig, posem per cas, no? I ho recordo perquè jo vaig fer un paper d'un boxejador que estava sonat i tal, no? A mi sempre em donaven els papers més complicats, no? Perquè estava sonat me'l donaven a mi, no? Per <laughs> a fer jo... i tal, no? Que s'enganxava molt parlant i havien de canviar en tota la pel·lícula la paraula boxa per boxeig, per exemple, no? Això s'havien de refer és a dir, aquells fragments, aquells takes, i per això li diem refabricats, perquè venien directament de la <laughs> Direcció General de la Ràdio Televisió Valenciana. Bé, això són... Eh, ara mm, el resultent, bueno, anècdotes de la història del doblatge valencià, que en aquell moment van tindre la seva importància, però que en definitiva eh, el que hi havia, jo crec, és que no hi ha hagut mai una, una voluntat real, no?, de que eh, la ràdio i la televisió eh, eh, valencianes eh, dinamitzaren l'ús social del valencià. Este és el problema real, no? I com que no hi havia aquesta voluntat, ens posaven, diguem-ne, totes les pegues. Hi havia totes les manies, estaven allí. No? Mm -hmm que si el de drac era violent o que si altres coses també, no sé com. Clar, perquè l'impacte de de drac va ser tan gran que ja, ja te dic, després d'això mm, la, la televisió valenciana va abandonar, diguem-ne, eh, el continuar, diguem-ne, alimentant aquest target de població. És a dir, eh, els adolescents d'aquella de, època després no van tindre més... Eh, sèries que els agradaren. Efectivament. No? O sigui, més programació, diguem-ne, per a eixe eh, target d'audiència. Que, de fet, és molt probable que els otakus de la meva edat el que vegeren fora el, eh, aleshores crec que es deia K3, no? el segon canal de Televisió sí. de Catalunya, que sí que emetia molt d'aquest ah, tipus de, de programes que tenien molt d'èxit entre els adolescents. I tant que sí. La veritat és que eh, Bola de Drac va tenir èxit entre adolescents i no tan adolescents, eh? i entre adults també. I entre eh. adults, eh? també. Hi ha moltes, moltes anècdotes. Eh? Per exemple, hi ha gent que eh, en aquest moment estava buscant faena, no? anava per ahir pel món buscant faena, no? I a mi m'han contat d'una parella, que eren dos amics, que anaven al cotxe buscant faena pels pobles, i quan arribava el moment d'emetre, no?, de, de l'emissió de, de, de, de Bola de Drac, s'aturaven allà a Favara, o a Cullera, o a Anfora, no?, i en, en un bar, i si no estava posada Canal 9, li demanaven, no?, de, escolta, que podia posar Canal 9? És que volíem veure el capítol de... Normalment estava posat, eh?, perquè en aquell moment hi havia molta audiència, no? Però eh, s'aturaven, no?, Eh, a qualsevol poble, a qualsevol bar, per a veure el capítol de, de Bola de Drac i després ja continuar cap a casa. Mhm. No, no, la veritat és que aquest tipus d'anècdotes a mi m'agrada molt. Si vols, deixem de costat no, el que seria el millor la, la ficció eh, feta en altres llocs per a, mm. per a passar a la ficció feta en el País Valencià, no? perquè sí. una altra de les coses que ha passat en Canal 9 és que no sé, dobla, ja, o sea, la producció pròpia no, mm. no va destacar massa, no? A ah, la producció pròpia és que també va tindre moltes dificultats. Eh, a veure, en principi perquè mm, no hi havia una aposta a veure, eh, així la televisió sempre ha patit els mateixos mals, no? És a dir, el, el que les autoritats, jo crec que primer amb el PSPB també, no tant, però després amb el, amb el Partit Popular ja absolutament la televisió l'ENS en si, no? Ràdio Televisió Valenciana, ha servit per a pagar molts favors eh, polítics eh? i, per tant, encarregar coses a amics i coneguts i fer-li un forat a la, no? a la caixa, al pressupost de, de la Ràdio Televisió Valenciana considerable. No sabem encara eh, el forat que n'hi ha perquè eh, la qüestió del, de la visita del papa i la ràdio televisió valenciana, això encara està per, per acabar de descobrir, no? Uh mhm. -huh. Però ahir mm, se'n trobaran moltíssims de forats, eh? moltíssims, de molts milions. O sigui, poca broma. Eh? Per què? Perquè així, eh, ja saps, el sant, quan més lluny, més miraculós, no? I això si se pot portar per, per a fer una tertúlia, periodistes de Madrid, doncs en porten uns quants, tres o quatre, i clar, pel camí sempre cau alguna cosa, no? com eh, la distància és llarga pel camí sempre cau eh? algun cèntim o, o algun euro que vindrà a parar a bones mans eh? Doncs, sí, sí, en, per... Com, en comptes de creure en la gent d'ací que podia fer això perfectament, igualment o millor, amb més coneixement de la realitat valenciana, per descomptat, no? i per tant apostar per, per, per la professió eh, a nivell eh, Mm, això, quilòmetre zero que es diria ara, no? Eh, de, de proximitat, no? perquè si hi ha moltíssima gent que sap fer moltes coses i en canvi estava menys preada o menys tinguda per part, ja dic sobretot, de, eh, de la ràdio televisió valenciana que eh, emergeix a partir del govern de Saplana. a partir d'aquí, diguem-ne, ja la cosa buf, comença ja a, a disparar-se moltíssim, no? a tornar-se carabassa eh? boja absolutament, no? I amb camps és el mateix, però incrementat. Si parlem a lo millor de lo que seria la producció pròpia, no? És perquè tu també has impulsat una cosa que es deia els Premis Tirant, no? Mm. Efectivament. Aquí... Els Premis Tirant naixen l'any 97 perquè eh, però en aquell any se produeixen diverses coses. És un moment molt interessant. Jo el vaig viure molt intensament, no? Eh, de fet, jo en aquell moment era president de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, eh, l'Associació d'Actors del País Valencià, i eh, en tant que era president d'aquesta associació eh, vaig ser-ho després també de la Federació Valenciana de l'Audiovisual, no? que era una entitat molt curiosa que reunia totes les eh, associacions professionals i empresarials del sector, cosa que no existia en cap altre lloc de l'estat espanyol. Per què? Perquè així la situació era molt complexa. Justament la dreta, diguem-ne, no? del, de la, de la, del sector audiovisual s'havia cregut les paraules de Saplana, que, havia, que va dir no? per a carregar-se al PSBB que, la, eh, que vayan preparándose los eh, guiones guionistas, los realizadores, los cámaras, no sé qué, igual, que habrá mucho trabajo eh, en Canal Nou y després això va ser mentira, no? Això, eh, tot aquest treball se'n va anar a, a Madrid, sobretot, no? Per què? Perquè els amics estaven, no? o els qui, els qui s'havien de, de pagar favors polítics estaven a Madrid. Però, i clar, i el sector així estava molt fotut, i per tant vam crear justament la Federació Valenciana de l'Audiovisual per a eh, donar-li força al sector, estructurar-lo d'alguna manera i, eh, bueno, fer com un lobby, no? com una, un grup de pressió per a que eh, la política audiovisual de la ràdio de televisió valenciana fora més valenciana. Mm? Al mateix temps d'això, eh, el que vam fer des de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians va ser el eh, crear l'agenda del sector. Nosaltres tenim la guia d'actors i actrius, que allà on apareixen les fotos no? dels actors i actrius i el, allò, la fitxa tècnica, diguem no? Eh, I després vam aprofitar aquesta publicació per a incrementar-la, a més a més, amb eh, l'agenda del sector, on apareixien totes les professions. No? De, del sector me referim a les arts escèniques i a l'audiovisual però apareixien fins i tot eh, els estudis de, que feien publicitat o els actors i actrius que feien també publicitat, les agències de publicitat fins i tot, els estudis de doblatge, eh, les empreses d'animació, és a dir, les productores no? d'animació, etc. Eh, tot el sector apareixia allí indexat. Eh? Clar, quan això ja estava fet, van dir, home, així falta alguna cosa, que és justament eh, saber què fem cadascú de nosaltres què fem a nivell de producció, quines són les produccions que es fan a nivell de sector audiovisual valencià i, eh, i ens cal un lloc on mostrar-les, no? un aparador. I els Premis Tirant eren premis tirant a la indústria audiovisual valenciana, justament els vam crear per a donar-li eh, visibilitat. És a dir, saber què feia el sector audiovisual valencià i saber com ho feia, què és el que feia. Mm? Per tant, mostrar-ho. I els premis tenien la intenció d'aglutinar, de fet, van, van, en els 10 anys d'existència pràcticament que van tindre aquests premis, que es van fer gràcies a la, a, a la inestimable col·laboració del, eh, del Club de Levante, no? del, del Levante Mercantil Valenciano, que era qui patrocinava els premis en, en el seu no? gros, i gràcies a la, a la direcció compartida, sobretot en els últims, en els, en els, eh, a partir del 97, no, perdó, el 99 amb eh, Josep Lluís Galiana, director del Club Diari de Dante, doncs van fer això. Eh, fins i tot van editar uns catàlegs en els quals apareixen allí totes les produccions. No? Eh, bé, això era indexar el, el sector i era mostrar-lo no? en una aparador eh, on tinguera cabuda, eh, acompanyat també, a més, d'altres àmbits. No? Per exemple, eh, nosaltres vam fer simultàniament això a, a la mostra de tot l'audiovisual valencià, que anava des d'anuncis publicitaris fins a sèries de televisió, passant per això, pel doblatge, per les sèries d'animació, per eh, fi, qualsevol tipus de producció, no? els premis a millor actor, millor actiu, etc. Els que se van habitualment, però molt més amplis, Mm? Hm? Doncs també ho acompanyàvem de quina era la producció cinematogràfica que es feia veuria així a, a, al País Valencià i per tant premiar la millor pel·lícula espanyola de l'any, la millor pel·lícula europea, la millor llatinoamericana, etc. No? per donar una miqueta de més eh, color no? a tot el que fèiem a nivell valencià. I això van ser els Premis Tirant i com tu ho has dit, no? han durat 10 anys i més o menys quin ha sigut... De fet, crec que l'última etapa ja es diuen tirant avant, no? Sí, sí eh, és que resulta que l'any entre el 2009 i el 2010, el 2009, eh, a finals del 2009, el club, el, el diari Levante, no? eh, bueno, va, tindre, va començar a fer les primeres retallades de personal, etc. I me va dir personalment a mi que, en fi, que eh, el projecte els agradava molt, però que no podien assumir-lo. Per tant, el vaig assumir jo personalment eh, i, clar, havia de canviar el nom d'alguna manera. I li vaig dir tirant avant, justament perquè, bueno, perquè el joc de paraules me pareixia interessant i perquè era eh, festival tirant avant, és a dir, de l'audiovisual i les noves tecnologies, no? Eh, I bé, a partir d'ahir eh, van fer l'edició del 2010 i després hem fet algunes edicions menors de, eh, amb col·laboració altres entitats, com amb el Festival Internacional de Curtmetratges de Radio City, per exemple, o el Tirant Avant Escolars, que l'hem fet, eh, bé, que estem fent-lo encara, no? continuem fent-lo, amb Radio City, els curtmetratges, i amb el eh, Festival eh, Tirant Avant Escolars, les produccions d'àmbit, eh, això, de centres de, educatius de primària i de secundària. Mm -hmm i diguem que en tot aquest temps la dependència del sector audiovisual respecte a RTBB ha sigut molt elevada, total, um, o, o com? Bé, eh, ha sigut un desastre total i absolut. No? <laughs> eh, sobretot, ja, repeteix que a partir del 2010. De fet, entre el 2009 i el 2010 se produeix la primera gran retallada a nivell valencià, no? de, a nivell pressupostari, perquè el sector del doblatge passa mm, això del 2009 al 2010, a reduir-se en un 70%. La qual cosa vol dir s'ha acabat el sector. És a dir, s'ha acabat el doblatge valencià, mm, d'alguna manera. Perquè ja ens devien molts diners eh, Televisió Valenciana havia moltíssims diners als estudis, de, als estudis de doblatge, de tal manera que eh, a partir d'aquell moment la cosa va ser molt complicada i va ser molt difícil eh, aguantar. De fet, ara mateix, eh, dels 14 estudis que hi havia en aquell moment, eh, en queden 4 eh, Mm, malvivint, no? d'alguna manera, esperant a veure si ara la nova Ràdio Televisió Valenciana justament li dona un impuls al sector, no? que és el que hauria de fer, no? és el, el que volem que siga i que serà perquè afortunadament estem en unes altres condicions eh, sociopolítiques, o almenys això és el que hi ha en les Corts Valencianes, i estem ara mateix justament en el moment en el qual ja eh, se, mm, es veu vindre no? la nova radio, radio Televisió Valenciana, la bona, l'autèntica, no? la, la que sí que efectivament serà tot en valencià i que serà motor del sector audiovisual valencià i que promocionarà l'ús social del valencià conforme toca, conforme ja existia en la primera llei de, de creació de la Ràdio Televisió Valenciana l'any 1984, no? en la promulgació d'aquella llei això ja existia, però després no ha sigut una realitat. Uh -huh. Deixant de banda el sector de la radiotelevisió, eh, pel que fa al cinema comercial, eh, l'ús del valencià eh, tinc entès que ha sigut testimonial. Molt, molt. De fet, quan hem volgut eh, premiar alguna pel·lícula en valencià ha estat molt complicat, perquè pel·lícules en valencià, eh, rodades en valencià, mm, a veure, en 35 mil·límetres n'hi ha ben poques o no cap. És a dir, no? Són, eh, els hem de buscar ahir, no? Perquè sí que potser estaven rodades en castellà i després hi havia una versió en valencià, doblada, hm, i còpies en 35 mil·límetres en aquell moment, avui en dia seria en digital, no? 35 mil·límetres, això estava, per exemple, doncs mira, La camisa de la serp, que va ser fantàstica, és una pel·lícula de, de Toni Canet, que va tindre molt, bona, eh, molt bon recorregut comercial, diguem-ne, per tot el país. Després estava eh, Dripping, de, de Vicent Monsonís, per, a, per Amor l'art, no? Però també estava rodada en castellà, però després doblada en valencià, no? I en acabant una pel·lícula que va tindre molt d'èxit, evidentment, que va ser la de l'illa de l'holandès, Eh, l'adaptació de, de Ferran Torrent. De Ferran Torrent, dirigida per Sifrit Moleón. Clar, això eren, diguem-ne, les pel·lícules fetes així, no? al país. Anteriorment hi havia hagut, per exemple, un negre amb un saxo, també de Ferran Torrent, etc. No? Gràcies per la propina, etc. No? Al mateix temps, eh, eh gràcies per la propina és de l'any 96, crec que si no recordo malament, en fi, o per ahir, si fa no fa. Bé, però eren mm, produccions fetes per productores catalanes. No? eh, no hi havia suport valencià encara, eh, o no massa, eh, en aquell moment. O també eh, l'arbre de les cireres, si no recordo malament, també de, de Mar Retxa, eh, mm, que estava eh, mm, rodada pràcticament en actors valencians a, a Tàrbena i la Vall de Gallinera, no? en, en la zona aquella. No? I ara en l'actualitat tenim l'exemple de Benidorm Mon Amour, que és la, la versió cinematogràfica de l'Alqueria Blanca. Efectivament, això s'està ara, diguem clar, aprofitant tot la, el boom que va tindre l'Alqueria Blanca, que va ser una producció amb molta audiència, la, la sèrie de més audiència en la història de la televisió valenciana, efectivament, no? Per això nosaltres tenim un premi especial, uns premis tirant, que era justament, i vam reconèixer l'Alqueria Blanca, perquè va ser això, la de major audiència, no? Tenia el seu públic, mm? i, però el que pensem tema és que produccions com La Cria Blanca i moltes altres són les que s'haurien de fer, efectivament, no? És dir, produccions per a tots els públics possibles, no? Potencials, tota l'audiència potencial valenciana, no? Uh mhm. -huh. Per això igual te podia parlar millor més Alexandre, perquè està justament <laughs> no, eh, vull dir, eh, estudiant tota la ficció en valencià, no recopilant tot, tot això. No? Nosaltres, eh, a millor te puc apuntar, que ell ho sap també, que nosaltres vam fer algunes produccions de de sèries que estaven per ahir distribuïdes per Selecta Vision, per exemple, no? de sèries o de pel·lícules d'animació, com per exemple Akira, no? Mm-hmm. aquella mm, eh, legend, legendària producció d'animació japonesa, eh, nosaltres vam fer la versió valenciana que està distribuïda per ahir, una de les poques coses que hi ha distribuïdes en, eh, en DVD i en Blu-ray mm-hmm. eh, i que té la seva versió en valencià que la vam fer nosaltres. No? Clar, això és Excepcional en el sentit que no es va fer per a Televisió Valenciana, sinó per al no, circuit comercial. Exacte, però, però nosaltres que vam aprofitar unes... Eh, és que la, la cosa és molt curiosa, no? Ho explique una miqueta. Quan jo vaig arribar a ser president de la FEBA, el primer que faig és, diguem, dir, a veure, sí, com anem de producció en valencià? I vaig anar a la Filmoteca i vaig preguntar, hola, Filmoteca, com estem de producció en valencià? I diu, a veure, eh, de produccions dramàtiques només n'hi ha una el Fava de Ramonet, de l'any 33, era l'única pel·lícula de ficció que hi havia en valencià l'any 97, estic parlant, eh? l'any 97. Clar, jo vaig dir, home, això mereix un titular en el Levante, no? Pam, apareix el titular en el Levante i de seguida me crida Paco Camps, no, que estava en aquell moment de conseller de, de Cultura, em diu, home, és que això, conforme ho has dit, diu, ho he dit conforme és. <laughs> És a dir, i jo he telefonat a la filmoteca i m'han dit, així només hi ha dos documentals i la pel·lícula del Fava Ramonet. Diu, home, no, no pot ser. I, per tant, a partir d'ahir se va... Eh, sigui, a promulgar un, un decret, o sigui, un, un uh, ja ho diré, en fi, una normativa d'alguna manera que el que pretenia era promocionar tot la, el sector audiovisual valencià, encara que això va ser més mentida que veritat, però hi havia una partida pressupostària en aquell moment de 50 milions de pessetes per a que hi haguera produccions en valencià a la Filmoteca i això ens va permetre aquest tipus d'ajudes a buscar, a veure què podem doblar al valencià per ahir, per que estiga, com a poc estiga circulant, no? per ahir. Pues això de Akira, la producció esta japonesa d'animació, va ser no per la televisió valenciana, sinó gràcies a aquesta subvenció. Igual que això, eh, altre tipus de produccions, no? Però aquesta és una, diguem eh, emblemàtica, no? Perquè això, en la història dels eh, otakus, no? Eh, de, de l'animació japonesa, eh, és una pel·lícula important. I que jo sàpiga, la distribució d'Akira en València només ha fet que la versió en Blu-ray... I, I en DVD, estan les versions en DVD i en Blu-ray de Selecta Vision. Clar, de Selecta Vision de finals de 2000, perquè Selecta Vision crec que va treure una versió, en teoria definitiva i de luxe, a mm. mitjans dels 2000, i ja crec que el català oriental, castellà i japonès. Mm. És possible, no jo, sé. Jo calcule que era 2011 o 2013 quan ja, quan ja és en la, esta versió que hi ha uns quants idiomes, entre ells el València. Sí, Crec sí. que era 2000. 9 o 11, alguna cosa així. Sí, per ahir, per ahir, per ahir està, eh? jo no recordo el mateix, era això, entre el, entre el 2009 i el 2011, si no recordo exactament. Encara que el doblatge probablement sigui anterior, no? No, no, no, no, no era, era per aquell temps. Eh? Es va fer en 2011? va fer, eh, sí, eh, va ser fora del 2011 encara, eh? possiblement. 2011, ja t'ho dic. Per ahir, Bé. estem en les dates d'ixes, eh? no, no porten sí, l'ordinador per a buscar-te en quin moment vaig fer la, la direcció, que la vaig dirigir jo, la de, la de Kira, però, en fi, molt bé, hi havia un repertori ahir de, de veus valencianes molt interessant perquè eh, hi havia molts personatges. Era una, una producció llarga, complexa, però molt, molt bonica, molt interessant de fer. Mm -hmm un dels, de fet, se considera eixa una eixa pel·lícula, juntament amb Blaedra, com un dels impulsors del boom del, del manga i de l'anime sí, en l'estat espanyol. Efectivament. Estem parlant d'un referent. Sí, sí, i tant i llevant d'estos casos podem dir que el, la distribució de pel·lícules en valencià eh, fora de lo que seria Canal 9, zero, no? Vull dir... Efectivament, mira, eh, una de les coses que jo més lamente, però que espere que ara, això ho hauria d'assumir ara, no? la nova ràdio televisió valenciana, és justament, <clears throat> perdó, és eh, crear públic en pro de l'audiovisual en valencià, no? I això no se fa únicament des de la televisió, que també, per descomptat que sí, no? Però se fa després, diguem-ne, promocionant aquestes produccions, això, pels pobles i ciutats d'aquest país, pels barris, no? per qualsevol col·lectiu social que hi hagi. Eh, jo, de fet, estic, des, de fa, des del 2010, estic portant tallers de doblatge eh, per tot el País Valencià i, i més enllà, no? Ara, a nivell de països catalans també i a nivell de, de la resta de l'estat espanyol, ara estic en incursions a Madrid, a Conca, Terol i això, però justament perquè el públic valencià tinguera alguna cosa, eh, alguna cosa en audiovisual valencià. Com? Doncs, eh, mira, fent el doblatge allí mateix, no? L'últim taller que he fet ha sigut a Fontanars dels Alforins, per exemple, la setmana passada en una escoleta d'estiu. No? Per tant, és una, és una activitat que està molt bé per a que la gent eh, puga posar la veu a personatges de ficció, de documentals, de dibuixos animats, no? persones de totes les edats, eh? des de eh, P3, diguem-ne, no? o sigui, d'infantil, fins a, de moment, 91 anys i mig, no? eh, <laughs> és el rècord per dalt que tinc ara mateix, no? i han participat ahir eh, més de 40 15.000 persones dels cinc continents, perquè a més a més han participat gent de tot arreu, no? Eh, gent que venia de Romania, de Bulgària, eh, de l'Àfrica, eh, gent que, a més de doblar en valencià, ha doblat en la seva llengua pròpia, no? Com en guaraní, per exemple, no? O en, eh, jo què sé, o en japonès també, que també han doblat en japonès, o en xinès, etc. no? Però, en fi, el, el, el taller el fem en valencià i la gent participa en valencià i després l'anglès en la llengua que té, la, llengua que, la seva llengua materna. No? Bé, doncs això eh, està, eh, ha sigut, pensar, jo ho vaig pensar per a crear públic en pro de l'audiovisual en valencià. No? Això és el que també hauria de fer la, la, la nova ràdio televisió valenciana, crear d'alguna manera un mercat intern eh, i un mercat extern, és a dir, exterior, mm, això promocionar-ho a nivell internacional. Per què? Pues doncs perquè sí, perquè tenim el mateix dret que tots a, a tindre presència a nivell global no? i perquè hi ha coses molt interessants. Eh, ens hem de creure no? que el que fem nosaltres, eh, sobretot algunes produccions en particular, eh, tenen molt de mèrit i poden ser exportades igual que qualsevol altra, per què no? Uh mhm. -huh. per exemple... Hi ha una producció ara mateix, eh, un curtmetratge, que és... Eh, acaba de tindre un somni, acaba de tenir un sueño, de Javi Navarro. Jo vaig fer, vaig, el eh, vaig ajudar a fer el doblatge al valencià i a l'àrab eh, de la, de la producció esta. És un curtmetratge que està tenint premis per tot el món. El darrer crec que serà en Wyoming, no? als Estats Units, esta, esta mateixa setmana. No? Però ha tingut més de 150 premis arreu del món, este, de, este curtmetratge, o més. Nosaltres li vam donar, naturalment, el Premi Especial Tirant Avant Escolar l'any passat, no? en l'edició que vam fer, eh, en l'última edició que vam fer, el novembre passat. Uh -huh. Vull dir, ens ho hem de creure i hem de creure que ho fem bé, tan bé com els altres, eh? i que les coses que nosaltres fem tenen eh, molta importància, sobretot per a nosaltres, però també per als, per als demés, no? per a la resta del món. Tenim molts cosins germans per ahir pel món. Eh? De fet, eh, podem dir no, que països d'una talla poblacional eh, com València, no? com pot ser, jo que sé, Dinamarca o altres països, han posat sèries que estan de moda ara mateix en l'estat espanyol sí. i s'han creat en això, en una indústria cinematogràfica que és la d'un país de 6, 7, 8 milions, un poc més grans que València. Efectivament, sí, sí, clar. Si mirem exemples, això s'està referint a una sèrie en concret que és Bogen, que és uh mhm. -huh. la sèrie de, de, sobre la política, no? Bueno, aquesta sèrie és fantàstica, no? I, i és un referent, diguem-ne, en allò que serien els spin doctors, d'alguna manera, no? És a dir, en els... Eh, a eh, tot el món de la comunicació política en general, no? perquè justament viu ahir totes les contradiccions de la primera ministra eh, danesa, no? eh, tant a nivell familiar com a nivell polític, no? a nivell personal com a nivell eh, social, i és una sèrie de referències absolutament. No? Jo crec que eh, això mateix ha passat sobretot a TV3. TV3 té produccions que ja han arribat a ser eh, candidates als Oscars, en, eh, alguns reportatges sobretot, no? Uh -huh. perquè s'han fet... Balceros, eh, ja Balceros, per exemple, no? i ara n'hi ha una producció traducció que es va fer a, a Idomeni, en el cas dels rebutjats, eh, que es diu My Friend, que ja segur que s'emporta eh, algun premi, perquè és, és fantàstica, no? Però també eh, la seva participació en pel·lícules de ficció, no? Eh, això eh, a, a Catalunya s'ho han cregut molt més sempre que nosaltres. Nosaltres encara tenim un, un, un complex d'inferioritat, una espècie d'autoodi que ens hem de llevar de damunt si volem ser un país normal no? i ser gent normal. I en comptes d'estar eh, barallant-nos pel nom de la llengua i per no sé quines estupideses, no? el que hem de fer és fer faena, fer faena i fer-la ben feta que és l'única manera de, de, de ser feliços, en realitat. Eh? <laughs> Només aspirem a això, eh? a ser feliços. No cal que estiguem amargats, no cal en absolut. De fet, ja que parlem no, de països així 6 o 7 milions d'habitants mm. i una indústria audiovisual més potent que la valenciana, eh, polseres vermelles també ha sigut un producte que s'ha exportat a, i s'ha traduït a molts idiomes, entre ells el castellà. A, ah, eh, absolutament, això ha sigut també d'un impacte brutal, no? Eh, les Tres Bessones, és que estàvem parlant abans de les Tres, les tres Bessones, s'ha traduït a moltíssimes llengües, s'ha doblat a moltíssimes llengües, i és una sèrie que venia del dibuix, no? Primer, igual que no, l'anime o Pola de Drac venia del manga, no? del dibuix eh? en paper, doncs eh, les Tres Bessones també primer era una història en paper i després se passa a animació, i aquesta animació també està traduïda a moltíssimes llengües. Vol dir que si les coses es fan amb ganes, això són exportables absolutament. Absolutament, per tot el món. Potser, potser en Pumbi o algun altre d'estos es podria haver fet o se queda mitja? mitges? Es va fer, es va fer, van, van haver dos o tres capítols de Pumbi. La llàstima és que crec que va haver ahir una trobada, un encontre, millor dit, en aquest cas, conflictiu entre, entre l'autor no? i la productora de l'animació i va, no va acabar bé la història. No? I Pumbi era un personatge que podia haver triomfat perfectament, no? perquè era, en fi, un gat molt graciós. No? també és veritat que la història dels autors de Pumbi, això sí. és més, està més a prop d'un culebró que d'una verdadera història. Doncs ahir, ahir va estar el conflicte, sembla cert, no? I aleshores va haver aquest encontre frontal o desencontre emocional eh? Eh, o per interessos entre la productora i, i el dibuixant i aleshores no va, no va quallar, llàstima. Mm -hmm. Crec que ens queden poc menys de 5 minuts d'entrevista. Àlex, si vols, ja que has participat poc en l'entrevista, soltar alguna última pregunta. Mm, bé, o penúltima. Eh, <laughs> bé, suposo, Francesc, que intentarem que satisfer aquesta demanda que hi ha i que, i que s'acabi de doblar el que queda de bola de, de Draxeta i tot el que hi ha hagut després seria l'ideal, no? Coses que han quedat a mitges uh mhm. -huh. i que tenen tanta expectació. Tu què penses? Home, penso que estaria molt bé. És dir, jo penso que està bé que es faça de tot, no? En aquest cas, la complexitat està, diguem-ne, en que tenim ahir un tall històric molt mm. important, perquè, diguem-ne, que la sèrie vam acabar de doblar-la en el seu moment sobre l'any 92. Eh, 95 seria, no? Sí, se deixa d'emetre el 95. Se deixa, sí, emetre. Però possiblement nosaltres l'acabem de doblar eh, abans d'això saps? Si no, el 92, potser el 93 o 94. Estem parlant de 20... No? 22 anys, pràcticament. A la diferència, eh, clar... Bé, les... tenim, tenim ara un antecedent recent, que és el d'esta pel·lícula sí, que s'ha fet per el crowdfunding. Sí, aquesta l'hem pogut fer. Eh? Molt bé, no? Vull dir, a partir d'ací, eh, no sabem... Naturalment hauríem de fer la resta de produccions que hi hagi ja com a poc, no? Exacte. I estaria molt bé. Estaria molt bé. I a més tindrem l'ajuda del, dels fans de, de la sèrie, Exacte. per tant, diguem que presència social no? en tindrem absolutament, això sí. Mm. Però farem això i moltes més coses. Eh? Sí, sí, per descomptar Sí. Si voleu, per a tancar i continuant en el doblatge de Bola de Drac, que al final és el tema recurrent, sí. els capítols que no s'emeteren de la saga de Boo, això arribaren a doblar-se, no? Això, qui te diria millor que ningú, serien els fans, justament, perquè ells porten el control de tot això. És dir, nosaltres, eh, en definitiva, fèiem la, la faena allí, no?, i ens arribava, vull, eh, este capítol o tants capítols per a fer en esta setmana o en estos 15 dies, i nosaltres els fèiem per tant, diguem-ne que... I quan no estaven aquests capítols venien d'una altra sèrie o del que fora, no? Eh, però els fans sí que porten aquest control. Jo que en conec uns quants de... Bé, perquè jo sóc fan, però, però conec fanàtics absoluts. Sí, sí, sí. <laughs> I eh, el que em consta per ells és que sí que hi havia un actor ja assignat per, a, per al personatge de Boo, que era este Borja, com era? Este que feia també Astèrix, amb el cognom al cap. Era Borja cosa. Sí, sí, sí. sí. <laughs> Eh, eh, Edu Barja. Ah, exacte, crec Edu que era Edu Barja. Sí. I, i alguna cosa s'arribaria a fer, però clar, eh, després està el tema de, dels àudios que s'han trobat, que, que moltes voltes, com no està l'original, són de VHS directament, Hi ha cintes que s'han tirat, o sigui, eh, n'hi ha hagut sí. una, una pèrdua de pat un patrimoni que és de tots els valencians, per Sí, s'hauria de fer una miqueta d'arqueologia, segurament, sí. per ahir, eh? però vaja, però jo crec que sí que se podria extraure molt, no? Mm. I sobretot això, mm, refer el que no estiga fet o, o acabar de, de fer la, la sèrie i fer els nous capítols o les noves, eh, diguem-ne, pel·lícules que s'han fet i a partir de, de, recentment, no? Mm. Després de, de la batalla dels déus, que, que n'hi havia alguna altra, no? Eh, sí, ha estat la resurrecció del Freezer. Sí, no? Per tant, diguem, això eh, s'hauria de fer ja, no? Estaria sí. bé. Molt bé, doncs en aquestes reflexions no, de futur per a la ja naixent Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals podem deixar l'entrevista.